Salut tout le monde, bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne. Je suis Lara et je suis pasteur VDM. Ok, donc la meuf aime pas son métier déjà. Mais pourquoi tu dis ça C'est toi qui l'as dit, je suis pasteur. Vide merde. Mais sauf que j'ai pas dit vide merde, j'ai dit VDM. Ouais, ben bah, VDM, vide merde. Oui, vide merde en français mais pas en latin. Parce que VDM, aussi ridicule que ça puisse sonner en français, c'est le titre qui m'a été donné à ma consécration, c'est-à-dire pendant l'acte où j'ai été reconnu comme pasteur. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est un titre qui est latin et non pas français, et qui ne signifie du coup pas vie de merde, mais verbi divini ministra, ou verbi divini ministère, si on est un homme, ministre du verbe divin. Ça claque, non Quand même ce titre communique surtout l'importance de la proclamation de la parole de Dieu. Pour le protestantisme, la proclamation de la parole, c'est-à-dire du message biblique, c'est vraiment ça qui est au centre de la foi et de la pratique religieuse. Pas étonnant donc que les pasteurs reçoivent ce titre, même si c'est vrai que les pasteurs francophones, on frime pas trop avec ça. <laughs> Bah, tu m'étonnes, parce que le fait que ce soit ton titre, ça, c'est vie de merde. Bref, vie de merde ou pas, je suis pasteur. Alors tu travailles que le dimanche L'idée de cette vidéo, c'est de me présenter un peu, moi, et mon parcours professionnel qui est devenu un peu atypique. Comme je le disais tout à l'heure, je suis pasteur consacré, c'est-à-dire reconnu comme tel par mon église. C'est vrai qu'actuellement, je ne travaille plus comme pasteur parce que je vais commencer un doctorat, mais j'ai quand même l'expérience des 14 mois de stage et des 8 mois d'un remplacement que j'ai fait. Alors pour dégager tout de suite le premier gros cliché, non, je ne travaille pas que le dimanche. Et ne vous en faites pas, je vous révélerai tout là-dessus. Mais d'abord, revenons au terme pasteur. Le plus généralement possible, un ou une pasteur, c'est un ecclésiastique, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille pour une église et qui est consacré. Plus spécifiquement, pasteur, c'est le terme utilisé dans les églises protestantes. D'après le grand Robert, pasteur, ça veut dire celui qui fait paître le bétail. Du coup, par extension, ça peut désigner un chef ou celui qui guide. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut faire un peu bizarre d'appeler pasteur, berger, les gens qui s'occupent des paroissiens, si ça veut dire que les dix paroissiens sont des moutons. Après, c'est une image qui est souvent utilisée dans la Bible où le berger, c'est Jésus. Comme dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, le verset 11. Moi je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Du coup, ça explique qu'on utilise encore cette image aujourd'hui, et ce qui est mis en avant, c'est pas le fait que les paroissiens soient teubés, mais c'est beaucoup plus le soin apporté par le berger, par le pasteur, à la communauté. La première association que vous avez peut-être avec le mot pasteur ou ecclésiastique, c'est peut-être ça. Sauf que ça, c'est un prêtre catholique. Après, c'est pas une association complètement fausse, puisque, comme je le disais tout à l'heure, le pasteur, c'est l'équivalent protestant du prêtre catholique. Alors ça, c'est une question qui mériterait sa propre vidéo. Pour faire court, les catholiques font partie de l'Église catholique romaine, celle qui est régie par le pape. C'est une organisation plutôt hiérarchique, plutôt top-down, donc avec le pape tout en haut, et puis... Bah en fait j'en sais rien. Et d'après cette image de Wikipédia, ça a l'air plutôt complexe. Les protestants sont d'une autre confession, d'un autre mouvement que les catholiques. On est encore des chrétiens, mais il y a trop de différences avec les catholiques pour qu'on puisse vraiment se retrouver dans la même communauté. Et une des plus grandes différences, c'est qu'on ne reconnaît pas le pape. Dans ma perspective, si on a de la chance, le pape c'est quelqu'un de gentil, intelligent, mais si on n'a pas de chance, ben euh, c'est un peu un vieux grand-papa quoi. Après, là où ça devient un peu complexe avec le protestantisme, c'est que c'est un terme générique pour désigner plusieurs mouvements. Le protestantisme en lui-même est beaucoup plus hétérogène que le catholicisme. Dans le mouvement où moi je suis pasteur, les réformés, on a une organisation plus bottom-up, c'est-à-dire que l'autorité qui fait foi, c'est l'unité locale régionale, c'est celle de la paroisse. Une autre différence fondamentale entre catholiques et protestants, c'est dans leur compréhension des pasteurs et des prêtres. Une fois qu'une personne est consacrée prêtre, elle devient un peu à part de la communauté. Un des textes dogmatiques de l'Église catholique, Lumen Gentium, nous dit à ce propos Une différence essentielle, et non seulement de degré. Celui qui a reçu le sacerdoce ministériel jouit d'un pouvoir sacré pour former et conduire le peuple sacerdotal, pour faire dans le rôle du Christ le sacrifice eucharistique et l'offrir à Dieu au nom du peuple tout entier. Du côté protestant, la pasteur n'est pas mise à part ou élevée d'une telle manière. Ce qui la met à part, c'est qu'elle a acquis des compétences spécifiques liées à sa formation, mais elle reste une croyante comme les autres. Pour citer le règlement de service des pasteurs de mon Église, par la consécration, L'Église habilite des théologiennes et théologiens justifiant d'une formation adéquate et présentant les capacités requises à exercer un ministère particulier au service de la parole de Dieu. Et d'ailleurs, une dernière différence fondamentale entre l'Église catholique et protestante en ce qui concerne pasteurs et prêtres, c'est que dans l'Église protestante, les femmes peuvent devenir pasteurs. Comme je le disais, je pourrais faire toute une vidéo sur les différences entre catholiques et protestants. Mais pour l'instant, revenons-en aux pasteurs protestants. Une petite remarque avant de commencer, les églises réformées suisses s'étendent sur des territoires plutôt régionaux que nationaux. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a en fait plutôt pas mal. Rien qu'en Suisse, il y a 24 églises réformées. Du coup, comme c'est ma chaîne, on va regarder ce que mon église nous dit des pasteurs et de leurs fonctions le ministère pastoral est responsable de la proclamation de l'Évangile. Ça, c'est vraiment le fondement de mon métier. Rappelez-vous de VDM. Être pasteur, c'est en premier lieu annoncer l'Évangile, c'est-à-dire annoncer le message biblique tel que présenté par Jésus-Christ. Cela en parole et en acte. Le ministère pastoral apporte un éclairage théologique aux paroissiens et paroissiennes. C'est-à-dire que même si on doit faire des trucs pratiques comme organiser des camps ou faire de l'administration, une de nos compétences centrales, c'est d'amener une perspective théologique, c'est-à-dire une perspective de la foi et de la religion sur elle-même. Et bien sûr, on peut avoir des avis qui sont déterminés par plein d'autres facteurs, mais si on pense vraiment à notre fonction, à notre métier, c'est ça une de nos compétences centrales, amener cette perspective théologique aux paroissiens, aux paroissiennes. Le ministère pastoral témoigne avec l'ensemble de l'Église et de la paroisse que la parole de Dieu s'applique à tous les domaines de la vie publique et privée. C'est ici que ça va devenir rigolo. Cette phrase, que la parole de Dieu s'applique à tous les domaines de la vie publique et privée, elle est même dans mon serment de consécration. En étant consacré, je me suis engagée à ça. Et dans un monde européen de plus en plus séculaire, ça détonne. Et en même temps, si je suis croyante, et non seulement croyante, mais que j'ai fait de la foi et de sa pratique mon métier, c'est bien parce que je suis convaincue que le message de l'évangile est pertinent encore aujourd'hui. Et pertinent non seulement pour moi, mais pour tous les humains et même pour la société. Alors du calme, du calme. Je suis pas en train de dire que j'ai besoin qu'on m'érige une chaire en or sur la place publique pour que je puisse monologuer à longueur de journée. J'ai cette chaîne pour ça. Par contre, je trouve que le message porté par l'Église est encore pertinent aujourd'hui, et est même, osons-le, important. En langage théologique, l'Église dit souvent qu'elle s'insère dans le ministère prophétique. C'est-à-dire que comme les prophètes, elle se comprend comme une voix critique envers la société et l'État. Et ça, je trouve que c'est un rôle important encore aujourd'hui. Le mandat de la pasteur est décrit comme suit. Le pasteur est le ministre ayant reçu la formation théologique et la consécration, chargé d'annoncer la parole de Dieu par la prédication, le baptême et la sainte scène, dans l'accompagnement spirituel, la catéchèse, les activités de jeunesse et la formation des adultes. Dans cette définition, la plupart des domaines de mon métier sont nommés. La prédication, qui a lieu lors de culte, le baptême et la Sainte scène qui sont les sacrements de mon Église, c'est-à-dire ces rituels, et qui en général sont aussi célébrés pendant le culte. Il y a l'accompagnement spirituel qui est réalisé lors de visites individuelles ou en aumônerie d'institutions, c'est quand un pasteur va par exemple en prison, dans les homes ou dans les hôpitaux. Ce qui est important pour moi de souligner, c'est qu'on n'arrive pas avec tout notre fratras dogmatique pour vérifier si les gens sont en adéquation avec ça. Le but de l'accompagnement spirituel, c'est d'écouter les gens et de les aider à trouver des ressources dans leur vie de tous les jours. Ensuite, le catéchisme, l'enseignement religieux. Et là aussi, c'est pas du tout comme à l'école où on met les catéchumènes derrière des bancs et où on leur fait apprendre des choses par cœur. C'est bien plus une sorte de découverte de la foi, de ce que la foi peut être. Le catéchisme se termine à 15 ans, environ en même temps que l'école obligatoire, et du coup, les jeunes ont la possibilité de participer aux activités jeunesse, qui ciblent vraiment ce public ado et jeunes adultes. L'idée, c'est vraiment de se retrouver entre personnes du même âge, soit dans des groupes de partage, des excursions ou des camps, par exemple. Ensuite, il y a la formation d'adultes, qui regroupe toutes les activités qui ciblent les adultes en paroisse. Ça peut être des soirées thématiques en paroisse, là aussi des excursions, des après-midi, etc. Pour vous donner un exemple, des soirées thématiques sur le repas dans la Bible, ça, ça compterait comme formation d'adulte. Et avec tout ça, vous avez déjà un assez bon aperçu de ce qu'un Win Pasteur fait. Après, une pasteur à 100% va jamais faire tout ça. Si on prend l'exemple du culte, par exemple, si on compte la préparation d'un jour et le culte lui-même, ah, c'est déjà un 20% quand même. Du coup, dans un poste, il va plutôt y avoir des accents ou des spécifications, comme par exemple les activités jeunesse ou au contraire les activités seniors. Un win pasteur va jamais pouvoir faire. Si vous avez des questions ou si vous avez envie de plus de détails, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on y répondra à la prochaine occasion. C'est vrai que c'est déjà arrivé qu'on me regarde avec étonnement quand j'ai révélé mon métier ou mes études, un peu dans le mode euh, « Quoi Toi, Lara, tu étudies la théologie, mais pourtant tu es une femme Une jeune femme Moderne Et tu n'es pas ultra laide ni socialement incompétente Alors oui, L'appel de Dieu peut toucher des gens comme vous et moi, des gens normaux, et même euh, ça arrive assez souvent. Oui, oui, je vous promets. Pour moi, c'était vraiment un processus qui m'a amené vers ce métier. Et la première étape, c'était de commencer les études de théologie. Ce qui m'a poussé à faire ça en premier lieu, c'était que quand il fallait gentiment se décider pour les études qu'on voulait faire, vers à peu près 17 ans, j'avais une énorme frustration parce qu'à chaque fois que je lisais la Bible, je comprenais que dalle et ça m'énervait beaucoup. Évidemment, ça, ça va aussi de pair avec un intérêt, une sorte de fascination pour l'univers de la Bible. La troisième raison, elle est plus personnelle et elle touche à ma foi. C'est en fait que je pensais, je voulais, j'espérais qu'en approfondissant ma religion, ça me rapprocherait de Dieu. C'est ces trois choses qui m'ont motivé à commencer mes études de théologie. Ensuite, pendant mes études, il y a eu deux facteurs qui m'ont amené à devenir pasteur. Le premier, c'est un stage que j'ai pu faire pendant mes études, une sorte de mini-stage dans une paroisse accompagnée par l'université. C'est une sorte de bon petit aperçu sur le métier de pasteur. Et là, comme j'ai eu un bon feedback d'un côté et que je me sentais assez à l'aise dans ce que je faisais de l'autre côté, j'ai vu que c'était finalement un métier qui pouvait bien m'aller. L'autre facteur qui m'a motivé à devenir pasteur, c'est une raison beaucoup plus personnelle encore, qui est ancrée dans ma relation à Dieu. J'ai pas vraiment vécu d'événements de conversion. Ma foi aussi, c'est beaucoup plus un processus. Mais j'ai quand même pu faire l'expérience dans ma relation à Dieu d'être complètement aimé et accepté tel que je suis. Et c'était un sentiment tellement fort et libérateur que j'ai toujours encore envie de le partager avec le monde entier. Parce qu'il y a tellement de personnes qui pensent qu'elles ont besoin de prouver quelque chose, qui n'arrivent pas à voir qu'elles ont de la valeur exactement comme elles sont. Ça, c'est vraiment un message que j'ai envie de partager avec tout le monde et c'est vraiment ça qui me motive aujourd'hui encore à devenir pasteur. Ça, c'est un sujet un peu touchy. Et dans mon ressenti, il y a deux clivages. Il y a un clivage entre les générations et entre les orientations plutôt libérales et plutôt évangéliques. Pour être au clair sur ce dont on est en train de parler, une vocation, c'est le fait d'être appelé. Et le Larousse nous donne deux définitions qui pourraient être applicables au pasteur. Premièrement, la vocation comme une inclination, un penchant particulier pour un certain genre de vie, un type d'activité. Et deuxièmement, un acte par lequel Dieu prédestine tout homme, et j'espère qu'il veut dire humain, à un rôle déterminé qui constitue sa fin personnelle, en particulier destination, appel au sacerdoce ou à la vie religieuse. Pour moi, pasteur, c'est vraiment un métier. Un métier avec une certaine prédisposition, la foi, mais toute ma vie ne se résume pas à être pasteur. Et en ce sens, pour moi, si on veut parler de vocation dans le ministère, ce serait plutôt dans le premier sens du Larousse, comme une inclination, et pas tellement comme un appel ou une passion dévorante qui m'amènerait à sacrifier ma vie pour cette activité. C'est dit un peu brutalement, mais j'en ai fait l'expérience souvent que quand on nous dit que être ministre, être pasteur, c'est une vocation, c'était toujours un peu pour nous soutirer des heures supplémentaires et des heures supplémentaires bénévoles. Et ça, en fait, c'est un peu de l'exploitation. On arrive gentiment à la fin de cette vidéo et on pourrait aller plus en détail dans à peu près chaque partie de celle-ci, mais je trouve que ça vous donne déjà un bon aperçu de ce qu'est une pasteur et de ce qu'elle fait. Mais avant de se quitter, comme c'est une des premières vidéos, on va commencer par faire le tri des clichés. Oui, je suis une femme. Au contraire de beaucoup d'autres églises, les églises protestantes reconnues consacrent les femmes. En Suisse, les deux premières femmes consacrées l'ont été en 1918, Rosa Gutknecht et Elisabeth Festa. Bon après je dis consacrées, mais en fait, elles étaient plus là pour donner un coup de main à leurs collègues masculins, alors du coup ouais, moyen. En fait, la pratique s'est vraiment beaucoup plus démocratisée dans les années 60. Être pasteur, ce n'est pas être ascète. Oui, je peux boire de l'alcool. Oui, je peux coucher avant le mariage et, encore une différence avec les catholiques, je peux me marier. Et on a le droit de rigoler et de vivre la vie et même, je le fais. Être pasteur, ça ne veut pas forcément dire être conservatrice. Bien sûr qu'il y a des pasteurs qui sont aussi conservateurs, mais on n'est pas un bloc monolithique, on est des personnes différentes avec différents avis. Alors bien sûr qu'on trouve de tout aussi chez les pasteurs. Personnellement, en ce qui concerne les sujets plutôt éthiques et sociaux, je me considère comme étant libérale, c'est-à-dire que je suis pour le mariage des gays et des lesbiennes, pour leur droit à adopter, je suis pour la sex positivity, je suis pour la body positivity et aussi la fat acceptance, et pas seulement pour nous, mais pour toutes les personnes de couleur, transgenre, hommes et femmes. Et du coup, vous l'aurez peut-être deviné, oui au féminisme. Et oui, vous êtes sur la chaîne d'une pasteur qui se considère comme étant féministe. Là aussi, je pense qu'on fera une vidéo parce qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet. Mais pour l'instant, arrêtons-nous là, c'était le premier gros débarras des clichés. Si vous avez d'autres clichés à proposer, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en bas. Rappelez-vous néanmoins que c'est des sujets qui peuvent toucher à nos valeurs profondes, alors faites ça dans le calme et le respect, s'il vous plaît. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une toute bonne journée, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut tout le monde, bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne. Et j'ai <laughs>